ein absolutes Highlight heute ja, am Himmel über Berlin. Die nächste, ich glaube, halbe Stunde ungefähr wird eingenommen von einer Formation von Red Bull. Verschiedene Flugzeuge, Propellerflugzeuge und Jetflugzeuge, die uns hier von Red Bull präsentiert werden. Followed by the North American T-28 Trojan and then the Dornier Breguet Alpha Jet and finally one of the most beautiful aircraft here because it looks like a giant mirror, the Lockheed P-38 Lightning. Alle haben. So. was ergibt Marconi mit aber 2 Euro oder 3 Euro. Die DC-6 wird geflogen von Philipp Heidbauer. Die P-38, die Lightning von Raimund Riedmann. Die T-28 Trojan von Miguel Hochleitner und der Alpha-Jet von Stefan Dobelhammer. aircraft being flown today, DC-6 by Philip Heidbauer, P-38 by Raymond Riedemann, T-28 by Miguel, Miguel I do beg his pardon, now. and the Alpha Jet by Stefan Dolbhammer. Kommen da welche rein? Ja. Nein. Vorbei, alle nur drinnen. geht natürlich nur damit drin. Nimm nur mit, auf den Weg. Ich nehme nur mit. Ich kam in den Hafen von Galveston, Texas. Und von dort er mit dem Schiff nach Hamburg. Was für eine Reise. My formation coming back past. You can see some of these smoke rings being left in the sky we talked about. This particular T28 has a fascinating history. From 54 to 1965, it was in Washington, D.C., being used as a trainer by the U.S. Navy. After use by the service, went into private hands, went to Texas, and was restored there and they have to be the cleanest hangars in the world and it's a wonderful visit Ja, und hier jetzt vor uns die DC-6 Mystery. Oh. It started off flying with the Yugoslavian state airline, but was quickly acquired by Marshal Tito as his private transport. If you like the Yugoslavian Air Force One, it is an extremely luxurious aircraft inside. Ja, genau so ist sie auch jetzt wieder zu bewundern, mit der Einrichtung wie damals zu Titos Zeiten. 1975 folgte der Verkauf der DC-6 nach Afrika an Sambias Staatschef Kenneth Kuanda. Schnell reagiert, die Maschine im Jahr 2000 gekauft und in einem abenteuerlichen Überführungsflug nach Salzburg überstellt. Dort wurde sie in einem eigenen Hangar über drei Jahre lang restauriert. Dabei die oberste Prämisse, den historischen Gesamteindruck muss gewahrt bleiben. Im Innenleben steckt zwar heute modernste Bordelektronik, aber wenn Sie da reinschauen, es sieht aus wie in den 50er, 60er Jahren bei Tito. Diese DC6 ist heute besser, als die 58 vom Band gelaufen ist, das bestimmt.